16 обучения, я пишу тебе. študentský. No, 9. svete ste tady tiež? Ste aj Nejde, nejde. Adi Putker. Da može i zabiti slovo. Ima biti prehod. Da Harry Potter. Zdravás. Takže ďakujeme za sledovanie videa. Ja žijem. Priechod tam nebol, ja som kúkal, že 9. švete, doporučili mi to, vojdem a nič. Na budúce sa ale pripravte ďalšie kraviny, ešte horšie, ono tam aj niekto umre. Dajte subscribe, tá kravina, čo tam je, úplne nám to pomôže, lebo robíme to zadarmo a potom musíme žobrať túto predstanicu ako kolegovia. Ďakujeme za to. Lajkujte, zdieľajte všetky tieto kraviny. Niečo sa chystá aj na budúce. Čaute.